Dostlarım videonun başında da yeniden belirtmek istiyorum. Aşağıda yani açıklamada verdiğim Forever Unity Rogol grubuna katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar Discord'u da veriyoruz. Bakın arkadaşlar burada da Forever Unity Rogol Discord'umuz var. Buraya gelerekten arkadaşlar rol alabilirsiniz. Videoda zaten her şeyi açıklıyorum. Hepinizi bekliyoruz. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar dostlarım benim Mircan ve bugün de sizler ile beraber arkadaşlar e, bir duyuru ile karşınızdayım. Aslında bu bir duyuru değil e, sizleri çağırma gibi bir şey olacak. Arkadaşlar biz yeni bir sunucu açtık. E, bu sunucu yani şey değil normal Astral'dan ayrı bir sunucu değil. Yani aslında Astral'dan ayrı ama yani Astral ile alakası olmayan bir sunucu. Arkadaşlar bu sunucu Rogol sunucusu. Ee, yeni bir ekip kurduk. Ben, Oğuz, Yiğit falan beraber toplandık ve yeni bir Rogul ekibi kurduk. Ee, bu Rogul ekibiyle çok güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar. Sizler de aşağıdaki aslında aşağıda değil şu an belki kodu yazmışımdır. Ya da ben aşağıda yani yorumlara e, katılma linkini vereceğim. Astralin de vereceğim arkadaşlar. Normal Discord'umuza da gelmeyin. unutmayın. Ee, bu Rogol grubuna abi geldiğinizde neler olacak? Şimdi ilk başta söyleyeyim. Kuralımız şudur. 750 level üstü olan arkadaşları ekibe alıyoruz arkadaşlar. 750 level üstüyseniz e, Discord sunucusuna gelip Level Prof odasına e, böyle V'ye basarak karakterinizle şöyle önde göstererek Burada abi levelinizi falan göstermelisiniz. Bunları gösterdiğinizde arkadaşlar sizlere roller verilecek. Mesela 750 ve 1000 arasına Nevbiye yani acemi veriliyor. 1000 ve 1500 arasına Unity Member veriliyor ve e, 1500 ve 2000 arasına Unity Projector yani Unity koruyucusu veriliyor. E, arkadaşlar bunları aldıktan sonra bir de neler olacak? Trainingler falan olacak. Traininglere katıldığınızda da eğer cidden böyle yani baya bir gelişebilirsek bir maske olayımız falan olursa işte de biraz zor tabi e, ee, sıralamaya girmeye çalışacağız ama maskemiz falan olursa arkadaşlar traininglere girmek zorunlu olacak ve 10 robuxluk olan iki tane elbise almaları gerekiyor. Yani 5-5-10 ediyor böyle elbiseleri aldıktan sonra maskeye sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Tabi daha maskemize daha çok var abi. Milyar milyar yıllar var. Ee, onun için arenada birinci olmalısınız. Yani klanınız birinci olmalı ve daha onaylanmadı bizim klanımız. Şu anda arkadaşlar e, hala şeyi yani şeyi açmadık diyecektim. Açtık tövbe. Unuttum lan. Rogul yani Roblox'ta Rogul grubunu açmadık diyecektim ama açtık. Dün akşam açtık unuttum. Ee, arkadaşlar o grubun da linkini ve bakın şöyle diyeyim. Açıklamada Rogol grubunun ve yani Discord'u ve Rogol'un ananı konuşamıyorum. <laughs> Rogol grubunun yani Roblox'ta Rogol grubunun linkini açıklamaya koyacağım. Yani ikisini de koyacağım. Hem Discord hem de Roblox grubuna koyacağım. Konuşamadım. Çünkü daha yeni kalktım abi. Daha mal gibiyim. Konuşamıyorum. Ee, yani gençler açıklayacaklar bu kadar. Ve ovada da bu arada haftadan haftaya Robux çekilişleri olacak ve dışarıdan araba geçiyoruz. Özür dilerim birazcık sesten dolayı özür dilerim. Ee, çünkü abi çok sıcak ya durulmuyor abi evde. Ne yaptı lan öyle? Hmm. Yani evde durulmuyor abi. Evde durulsa bir dakika. Birazcık vs kışkırtması yapmak istiyorum. Burada adam var mı? Aha ben varım. Seha gel. Eee Taki K1 ve da Taki K2 Kanka açacağım mı? Bir şey açacak mısın? Aha da açtı tamam. Ee, biraz da bari videomuzda eğlence çıksın değil mi? Oha! Tamam aldım. <laughs> İşte arkadaşlar böyle arenada e, puan kasacağız. Bakın şu an birincide mesela Wolf Pactless diye biri var. İşte böyle kasacağız ve alacağız. Oo! Tuttu lan. Of güzel. Tamam. <laughs> özlemişim ya Ginku'yu. Çok özlemişim abi. Ginku'yu çok seviyorum ben. Ama Ginku'yu de galiba değişeceğiz. Bilmem. Ne? Sen ciddi misin? Yoksa taşacak mı? Aa tutturamadım tutturamadım. Ama sorun değil lan yani takibiri bu kendisi. <laughs> Arkadaş. Kanki günün sözünü de söyle. Bam. <laughs> bir el daha gelsin ya. Bir el daha gelsin. Ben çok eğleniyorum böyle cidden insanları kesince. Gelecek mi? Aa geldi. Kanki. Kanki. Woo, woo. Mercimek, mercimek, mercimek. Hadi bakalım. Gençler dediğim gibi Rogol grubumuza da dediğim gibi açıklamadan katılmayı unutmayın. Discord'u falan da her şeyi duruyor. Abi takik bir açacaksın mı? Takik bir takik bir. Hı? Uzaktan uzaktan götümü sikeyim. <laughs> Hadi. Aa, aa aa görmedim görmedim görmedim. Çıkılık biz, çıkılık biz. Hadi, hadi. Kanka bak yanına nasıl geldim. Oyt be. Oyt be. Çikolek lek lek. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldim. Beni izlediğiniz için te teşekkür ediyorum. İyi günler oyunlar. Kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bu arada yakında 1100 abone olacağız. Destek çıkarsanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.